တာလီဇော့ပါရခိုင်နိုင်ငံသူသူနိုင်ငံသူသားအပေါင်းအလုံးကာယအရှင်ဘီကေ COVID-19 ကဲဆိုရောကစိုက်ဖိစိုက်တန်ကောင် sorry ပါနေရှိသူ့ချိုလူတီစိုက်ဖိစိုက်တန်ဒန်ကနေပြီးကေသာဝရလွဲကောင်းနိုင်ခဲ့ပါစီလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်ဆိုလန်ထွန်းပါ AK TV အစီအစဉ်ကနေပြီးကေ ကျွန်တော်တို့ RTK ဆိုတဲ့အပိုက်မှာဆောင်းပါတောင်ဆောင်မှုတင်းနေပြီးစတောင်ပြီးကကျွန်တော်တောင်ဆလောက်ဖိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူစတန်ဝန်ခံကဆရာဇင်မျိုးဖိုက်ပါတယ်ဆိုကြကျွန်တော်တို့ကနေအဲကျွန်တော်အရင်ခေါက်တောင်ခါတွေအဖို့ဆောင်ကြီးရှိုက်မှတန်းဆိုရညာကောင်းစုကိုပဲပြန်လို့ repeat ခဲ့အနည်းကအဖို့ဆောင်ရှိုက်မှတန်းနံပါတ်တိုက်အပိုင်းကိုစတောင်ပြီးကကျွန်တော် on follow ဖိုက်ပါတယ် အဲဖို့ဆောင်ဤဆိုင်မာတဲ့ဆိုရအပိုင်ကိုလှုပ်ထွန်းရတဲ့အဓိကရေရှာကရခိုင်ပြည်တနန်တလျမှာရှိနေတဲ့လေဝဒီဖွာညီကိုမုံနမတိနဲ့ရခိုင်နဲ့ရခိုင်မျိုးနွေစုအပါဝံပြေပါမှာရောင်းနေတဲ့ဒီရခိုင်နိုင်ငံတို့သူနိုင်ငံတို့သားအားလုံးကျွန်တော်တို့ဖွန်းရအဖို့ဆောင်ဤဆိုင်မာတဲ့ဆိုရအခြေကစကားလုံးရှိတလုံးအကောင့်ရာရှိတခုကိုရခိုင်အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအတွက်တနေရာမှာ အဆုံးရှာလို့တနေရာမှာအဆုံးတေဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ AI cruiser ရင်းနေပါပြလို့ဥရောပနာမစကားပန်လခံပါရစီဝနေ့ကျွန်တော်ထုတ်လွှင့်ဖို့အဖို့ဆောင်ရှိုက်မှာတဲ့အပိုင်းမာနေပြီကအမျိုးသားရေးဝါဒဆိုတဲ့အကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်လုပ်ဖိုက်ပါတယ်အမျိုးသားရေးဝါဒကိုကဘာကြီးကဇာပိုင်မော်ရီကျွန်တော်တို့ရခိုင်တီကဇာပိုင်မော်ရီဆိုကွာဟာရှရှိတီကိုတောင်ပရာလာဟိုဖိုက်ပါလေစာအပ်ပါတော့ရခိုင်နိုင်ငံတို့သူနိုင်ငံတို့သားအပေါင်းတို့ အမျိုးသားရေးဝါဒဆိုစွာနိုင်ငံနိုင်ငံတနိုင်ငံစေလုံးညီညွတ်ခရောင်းဤပရီးမီးယားခရောင်းကိုအင်္ဂလိပ်ရှိပြီကအတွေ့အမှန်နဲ့လောက်ထားတယ်လို့လူတချို့ကဆိုခဲ့ပါတယ်။ရောအမျိုးသားရေးအတွေ့အမအတွေ့အမှန်တည်းအများအဖရန်မင်ခရာရီခရာကလာရောက်ကျွကျိုနေထိုင်လူတိနဲ့ရောလူတိဤဒေသခံတိဘာမှနေပြီးကဆိုလိုစောကနေရှိကိုဆိုလိုစောပေါ့။အဖိနိုင်ရာကနေပြီးက ကိုပေါက်လာလေဟင်းနေလို့လေပညာရှင်တိကဆိုပါတယ်အဓိကအခရိခံရေအရှာတိကခေယရှာတိမှာနေမေခရမလာရောက်လူတိအုပ်ဆုံးမှုကိုနေရှိတိလာရောက်အုပ်ဆုံးမှုလုံးဝလာမခံသွားရအရာဖိုက်တယ်လို့မြောက်ပိုင်လောက်ထရအတွေ့ကိုမြို့မှာဖိုက်ပါတယ်မြို့သားတွေဝါဒကိုအဲအတူရှင်နဲ့ပြောဖို့ဆိုကေနေရှိတိလာလို့အုပ်ဆုံးတော်ကိုမခံရှောင်စွာကပူပေါက်လာတယ်အမျိုးသားတွေဝါဒ ဘယ်လိုလဲဖွင့်ဆိုခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားရေးဝါဒတွေအခရသဖို့တရအရာလေးလမ်းစဉ်တစ်ခုခုလွှဲမိုးပြီးဆိုတော့နိုင်ငံတည်အလုံးအလိုလိုထဲဆောင်လို့တရှိနေပြီကတာတကအနေဖြင့်ဒီမိုကရေစီလွှဲမိုးတွေဆိုရင် အမေရိကန်ဖရီရိုဆေဝါဒတစ်ခုဖိုက်တယ်ကောင်စာဘက်စင်းလို့ခေါ်တဲ့အမေရိကန်အမျိုးသားရေးဝါဒနဲ့ပေါင်းစပ်ထားရပြီးပုံဖြားထားသောအမေရိကန်ကွယ်မီနဲ့နိုင်ငံဖိုက်တယ်တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံလေကွယ်မီနဲ့ဝါဒထ အမျိုးသားရေးဝါဒအတွေ့အမှန်ကကိုလို့ freedom rounding ဆိုတော့ကိုတူးမှန်ခဲ့တာကို fight ပါတယ်အမျိုးသားရေးဝါဒကြီးပထမဆုံးမျိုးစီအနေနဲ့ပညာရှင်တိကဇာပိုင်တဲမခလေးဆိုလေအလေခိုက်ညံပွားရှင်အတွန်းမှာဥမာစင်္ဂရာစုပဲဝန်းဆောင်ကိုရှင်ထုလို့ပြောပါတယ်စင်္ဂရာစုအရှင်လောက်မှာကဘာကြီးမှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့လူသားတွေညံပွန်းလာတဲ့အရှင်တို့ဆိုထားပါတယ်မြောက်ပိုင်းအုပ်စုရဲ့အရှင်မှာသာဥဆန်ပိုင်ဗရန်တီတွေ ညီရွက်တဲ့နိုင်ငံတော်ဆွဲအားနဲ့အာနာစပုံစံတိကိုဝါဒဖန်ရာကနေပြီးစတောင်ပူပေါက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးကိုလေဆို rethought down practice လို့တွေ့ရပါတယ်အမျိုးသားရဲ့ဝါဒပုံစံတစ်ခုဆိုပြီးကပီပီပရမ်ပရမ်ပူပေါက်လာစွာကဒုက္ခအဓိက pronthite တူလန်ရေးဖိုက်ပါတယ်1900 1992ခု၌ပရမ်သိုက်တွေဘရုရှာစိုက်တဲ့ကျူချိုခံရတဲ့အတွက်အခါပရမ်သိုက်ပြည်သူတိကဆိုကေ အေးအမေငါတို့ကဒီပရွန်သိုက်လို့ခေါ်နေတာနေမီတိမှာနေနေလူတိဆိုပရွန်သိုက်လူမျိုးဆိုပြီးကရပ်ပဲမခိုးပေးမြို့နယ်စုတိပွေးပြမှုန်းလဲအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်လာရှိမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလူမျိုး300ကျော်ရှိနေပါဆိုရခိုင်ထဲမှာလဲရခိုင်နဲ့ရခိုင်မျိုးနယ်စုတိရှိနေပါရပ်ပဲလူမျိုးကွေးတိလဲပရွန်သိုက်မှာရှိခဲ့ပါတယ်အရပ်ပဲနိုင်ငံတို့ကိုလာနဲ့တက်ဆောင်ပြီးကပရွန်သိုက်ပြည်သူတိကဇာပရိုဆိုနိုင်ငံတို့ကိုလာနဲ့တက်ဆောင်ကာကွယ်ခဲ့ဆိုရအမျိုးသားတွေခင်ရှားကနေပြီးက အပြိုတဲ့ပရိသု site ဒီအသေးရှာလေးကြောင်းတွေထားတွေတဲတီကနေပြီး site တက်ကိုလုံးဝအနိုင်ယူခါတွေကဘာသမိုင်းမှတ်တက်ဝန်တိကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ပြီးကနပိုလီယံဥဆောင်ခါတွေ site တိအမျိုးသားတွေဝါဒမသိမသာနောက်ခံထားတဲ့အခရင်တွေတခုမှဥရောပတလောကိုနေကျွင်လာပြီးကပရောဆိုက်ကိုသိမ့်ပိုက်ခံရတဲ့ဥရောပနိုင်ငံတီတမ်ရအမျိုးသားတွေဝါဒတိလည်းထွန်းပို့ခါပါတယ်နပိုလီယံကို တွဲလှန်လိုတွေကာလမှာဈေးကိုရာစုလောက်အထိဥရောပတတိုင်းလုံးအမျိုးသားတွေဝါဒတိပြင်းနှင်းလခပါဗျနစီရာစုနှောင်းပိုင်းမှာကြာခညောဥရောပနိုင်ငံတီကဘာတလွှားမှာရှိအိုလိုနီနေပေတီကိုအမျိုးသားတွေအတွေ့ကိုဒီပြင်းနှင်းလာဆိုကိုတွေးရပါတယ်အီတလီနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံတို့မှာအများဆုံးဖိုက်ပါတယ်ညောကာလမှာအီတလီစာရစ်ဆရာမက်ဇီနီဆိုတဲ့လူကလူသားဟူသမျှသည်နိုင်ငံတော်တရေတွေကိုကိုစားပုထမသာလျံလူဖရရကျိုးနေတဲ့ fighting လို့တော့ကောက်ရှာရှာခပါတယ်ဆိုကေညောအီတလီစာရေးစာမက်ဇီနီပရိုပိုင်ကျွန်တော်ကအမေရိကန်ညောပဲပုံကိုတိကိုလေစားလို့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ကေတောင်ကရခိုင်နိုင်ငံတို့သူနိုင်ငံတို့သားအပေါင်းလို့ဆိုအဖို့ဆောင်ဆိုင်မာတဲ့ဒီမှာအရခေါက်ကျွန်တော်ကိုပိုင် page ကလွှမ်းခါရအခုနေပြီကေကျွန်တော်ကို AK media AK TV ကနေပြီကေအဲ fight ကိုထားရအတော်နဲ့အပိုင်အဖို့ဆောင်ဆိုင်မာတဲ့ဆိုတော့နောင်လာနောင်ပတ်တိတက်ဆိုကိုအဲ live အနေနဲ့တောင်ဆော့ရကောင်ဖိုက်ပါရအေပိုက်တောင်ဆော့ရအတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတောင်းပါတယ်ဆိုကေယအီတလီစာရေးစာမက်ဇင်နင်းကပရိုဂျက်ကလူသားခုသရီတွေနိုင်ငံတော်တရေတွေကိုပူဇော်ပြုထမလူဖရာကျိုးနဲ့တွေ private တူဆောင်လွဲမရမှုကိုအဓိကထားလွဲလဲမျှတမူဝါဒထနိုင်ငံတော်တစ်ခုလုံးလွဲမရတွေကပိုရအရိကိတွေဆိုပြီးကပညာရေးတိမလေးတော့အတူပုဂ္ဂလအတွေ့အကိုဖုံးလွှမ်းထားနိုင်ဖို့အတွက်အမျိုးသားရေးဝါဒအသိ ဖြည့်ပြီးထားရမယ်လို့ဟောဆိုခါပါတယ်အဲဂုဏိခိုင်မာတို့ကအမျိုးသားရဲ့ဝါဒလွှမ်းမှုတွေနိုင်ငံတီးကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတီးဖိုက်ပါတယ်အဓိကအမျိုးသားရဲ့ဝါဒလွှမ်းမှုခံရတဲ့နိုင်ငံတိုင်းစွာတာယာဝါပရိုပရိကေကောင်းစားစွာဒီကိုမတွေ့ရပါတယ်20တရာစုမှာရောက်လာတဲ့အခါအမျိုးသားရဲ့ဝါဒဆိုတာတိုင်းတစ်ပါးဆိုင်ရကျူးကျုံဝါရအုပ်ချုပ်စွာဒီကိုတွဲလှန်စွာထစီးပွားရေးအရဝါရောက်ရှိလေအုပ်ချုပ်နေစွာတွဲလှန်စွာဒီပုံစံပြောင်းလဲလခပါတယ်အင်းဒရာမှာ စီဘောနဲ့ပက်ဒယ်ပရော့ဆိုပထဝီစီဘောရီလို့ခေါ်ပါပေါ့ပထဝီစီဘောရီအနေကညောင်းနိုင်ငံရဲ့ဖရန်ဖလိုမုံလက္ခဏာတိအရှာလာတိကိုချိုးကင်ခံရတယ်လို့ညောင်းရှူတောင်းကလည်းသုံးတယ်လို့ရပါတယ်ဆိုရပါဆိုကအင်နာမှာပထဝီစီဘောရီအနေကကျွန်တော်တို့ဇာပိုင်ဖိစီရဖို့ဆိုစကားလုံးအဖိစွာကျွန်တော်တို့ပထဝီစီဘောရီအနေအတွက်စီဘောရီပထဝီကိုပြန်လို့နော့အောင်လောက်ရဖို့ဆိုအဖိတခုကိုတွေ့လို့အင်နာမှာတောင်ပရိုက်ဆောင်ပါတယ် ဆိုကေအမျိုးသားရဲ့အမနာလူလူမျိုးစုတိကွေးပြရဲအမနာတိနဲ့မတူဘေးနေပြီတခါတခါ fight တဲ့အမျိုးသားရဲ့ဝါဒတစ်ခုတည်းကလွှဲမိုးထပ်ဖို့ထားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာလူမျိုးစုအသီးသီးတိကအမျိုးသားရဲ့ဝါဒအသီးသီးကိုဆွေးကံပြီးကနိုင်ငံကိုအစိုက်စိုက်အမွာမွာအန်ဒရီဟိလာရဲ့အထိနိုင်ငံကိုခရင်ထောက်လာနေတဲ့အထိမြောက်ပိုင်အမျိုးသားရဲ့ဝါဒကိုမြောက်ပိုင်စွာတိလေးဖိုက်ပေါ်လာတယ်မြောက်ပိုင်အမျိုးသားရဲ့ဝါဒတွေကိုကြက်ခအဲ regional national single ဟောဆိုခါခဲ့ပါတယ်ဆိုကေအေအမျိုးသားရဲ့ဝါဒနဲ့ပဲသက်တီဖရိုက်ကိုပရောင်းလေးဆိုဒီဆိုနမိကေကဘာဂရိမမိမုံထိုးထားခါရပညာရှင်တိအဆိုမင်းကိုကျွန်တော်ကအောက်ရှာရှာပြီးကေကံပရရခံဖိုက်ပါတယ်သို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအာရီယန်တုံဝရခိုင်လူမျိုးတိဖိုက်တဲ့အတွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တရှင်ကကျွန်တော်တို့ရခိုင်လူမျိုးတိမှာ imperial empire အာရကန်အာရခနိုင်ငံတို့ကြီးဆိုတာ empire ကြီးတမျှကျူးဟို empire ကြီးတမျှအလွန်မော်စေကားခါရမဟုတ်ပါလိုက် မြောက်ပိုင်းအမ်ပါယာစေကခရီအရှိမှာဒီဖက်မှာမဂေါ်အမ်ပါယာတိနဲ့အဂရိတ်အနေသူရှောင်းစီတိုက်ပွဲတိ နေမလူတိုက်ပွဲတိဖိုက်ဖို့ခါပါတယ်အဲသို့သောခဏခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်အမျိုးမျိုးကောင်းနိုင်ငံလေးဆုံးလူမျိုးလေးတုံဖို့လာစားတုံဖို့ပဲဖိုက်နေပါဗျကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်တနင်္လာနေ့ကိုဝနိကခုံငုံပြီးသုံးသရာဖို့ဆိုကြကျွန်တော်တို့မှာအဓိကပညာရေးပိုင်းလုံးဝကိုနင့်ချနေဆိုတာဒီကိုမနာပါရဲ့ဒီကိုခိုက်ပညာမတက်တဲ့ခါ ကျွန်တော်တို့ဆိုနေပြီပထဝီနိုင်ငံရဲ့အာနေရှာတိကောင်တွေတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အရဲတဲ့နိုင်ငံတိကိုဖွားခွာလာခဆိုတိကိုစတိုင်မကောင်းဆိုဖိုက်ပါလေရတော့လည်းကျွန်တော်တို့မှာအမျိုးသားတွေဝါဒဆိုမဟိမဖိုက်ကိုလိုအပ်နေပါလေရအမျိုးသားတွေဝါဒကိုတခါရခိုင်ပြည်အမျိုးသားတွေဝါဒဆိုပြီးပုံဖို့ပြီးကျွန်တော်တို့ကောက်ရှာရှာလို့ရွှေတောင်ဆောင်ပါလေဆိုကြကျွန်တော်တို့ဆိုနေပြီးအမျိုးသားတွေဝါဒမှာတခါရခိုင်ပြည်အမျိုးသားတွေဝါဒဆိုရင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆာလို့တံပရလာပါပဲ ခိုင်ပြည်အမျိုးသားရဲ့ဝါဒကိုနေပြီးကကျင်းတစုံပြီးတဖွေးပိုင်ဆရာဆရာဒီကျွန်တော်တို့ကိုသံဃာပရခရဲ့နိုင်ငံရေးပညာရှင်တီကဖွင့်စီပြီးကထားခဆိုလေးရှိပါတယ်ညောင်းအထေကိုကောက်ရှာရှာပြီးကတောင်ပလာပါဆိုရင်အမျိုးသားရဲ့ဝါဒအမျိုးသားရဲ့ဝါဒထဲမှာဇာတိဇာတိပါလာပါလဲဆိုအမျိုးသားအမျိုးသားရဲ့ဝါဒရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများအမျိုးသားရဲ့ဝါဒရဲ့ပฏิပခတိအမျိုးသားရဲ့ဝါဒရဲ့ရေမဲရှာတိအမျိုးသားရဲ့တန်ဝင်တိအမျိုးသားရဲ့ရန်သူတိ အမျိုးသားအခွင့်အရေးတိပေါင်လာပါဆိုကြအဓိကကျွန်တော်တို့တွေနိုင်တဲ့အနေနဲ့တံပရာဖို့ဆိုကြကျွန်တော်တို့တွေနိုင်ပေါင်းများစွာတိုက်ပွဲဝင်လာခါခဲ့ပါတယ်မြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေကိုဆင်းဆက်လေပထမဥစွာဒီပြည်မန်လောင်မန်ကောင်းတိဖိုက်ဖို့ဖို့အတွက်ဗဒေသရိုက်တူလန်တွေကိုဖိုက်ခပါတယ်ရနောက်ပိုင်းမှာကဘာတူလန်ရာတီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်လာဝေရင်လွန်လန်ရေးတိဖိုက်ပေါ်လာပါတယ်လာဝေရင်တွေဝါဒတိဖိုက်ပေါ်လာပါတယ်1900 60ခုနောက်ပိုင်းမှာကအမျိုးသားတူလန်ရေးကရုကရုသင်တွေ တစတစအထက်အထိုက်ကိုရောက်လာပါတယ်လာဝင်းကြီးတွန်လှန်ရေးကာလမှာအမျိုးသားတွန်လှန်ရေးကိုတခါဖိနိုင်ခါဆိုတဲ့ရှိပါတယ်ကြိုင်မောင်းတွေအမျိုးသားတွေအဖိုက်၎င်းအခရတွေဖောက်ပြန်တွေအဲကျွန်တော်တို့အတွေ့အခိုတိအဖိုက်၎င်းကျွန်တော်တို့ကိုဆိုင်ပေါက်အမျိုးမျိုးတက်ပြီးကတွန်လှန်ရေးမဟုတ်တဲ့အောင်လေကရိုခါတွေကေခါတွေများစွာဖိနိုင်ခါဆိုတဲ့ရှိပါတယ်ဇာလူကဇာပမဆိုးဆိုးမနိကာလာတွေအမျိုးသားတွန်လှန်ရေးအထွတ်အထိုက်ကိုရောက်လာတယ်ဆိုတော့ကလုံးဝဥတုံ အမှန်တရားဖိုက်ပါလေရပိုက်ဆိုကေကျွန်တော်တို့ဖိုးပိုင်ဒီပိုင်အမျိုးသားတွေတုန်လှန်တဲ့ပါတီတီအမျိုးသားတွေဝါဒဆိုသူတီကိုလေ့လာခဲ့တဲ့အခါအမျိုးသားတွေဝါဒီဆိုစော်မှာ A ပိုင် Friday လို့အတိအကျအစုံတယောက်ကနေပြီးဖိုပရဆော်ကိုဝနေတိမတွေ့ရပါတိုးတော့အမျိုးသားတွန်လှန်တဲ့မှာအေရာမဟာကွက်ကလေးတခု Friday ဆိုတော့ကိုလေကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ညာတော့နဲ့ဒီအမျိုးသားတွေဝါဒ ဆိုစောကိုနေပြီးကအင်နရာမှာအတက်နိုင်ဆုံးရခိုင်အမျိုးသားရဲ့ဝါဒကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးကခွန်ဆိုတံပရာလောက်ပူဇော်ပါမယ်ဆိုကေရပိုင်ကျွန်တော်တို့ဆိုနေပြီးကရပိုင်ခွန်ဆိုခါကျွန်တော်တို့ကပရီပါက Friday တော့နဲ့အစုံတရာမပရိစုံစွာတိချွဲရှာအာနေရှာတိဟင်းကောင်းဟင်းပါဖို့ရချောင်းကိုလည်းကျေးဇူးကျဲအကိုကတိကျွန်တော်တို့မှလိုအပ်ရှာတိကောင်းကောင်းရှိပါဖို့ဒီပညာရှင်တိပညာဒေတိကဒီပိုင်အမျိုးသားခိုင်အမျိုးသားရဲ့ဝါဒတစုံတရာလိုအပ်ရှိတိရှိကလေး phrase ဝပြီးက နားလေပြီးခဲ့ဖို့တော့နေပြီးခဲ့ကျွန်တော်တို့အထူးမိုက်တာရက်ခံပါတယ်ဆိုကအထက်ကဆိုခါရပါကျွန်တော်တို့အမျိုးသားရဲ့ဝါဒကိုအဲတေပိုင်ဖော့ဆိုရဆိုပြီးခဲ့အတိအကျပိုကားထားရစာတန်းတိလေးကျွန်တော်တို့မကြွရပါအဲပါရဂူပွေးရတယ်သီဆိုင်နဲ့နေပြီးခဲ့စာတန်းတောင်းရပုံကိုထိမှလဲအမျိုးသားရဲ့ဝါနာနဲ့တိတဲ့အဲဘွေးရလာခါရပါရဂူပွေးကိုယူလာဆိုတော့ဒီဟိုလေအများကြီးကျွန်တော်တို့မကြွရပါနဲ့ရအောင်တော့နဲ့အဲလာရှိအမျိုးရှိ pressure ပုံကိုဒီနိုင်ငံရှိုက်ပုံကိုဒီကဆာလာဘရီကအနာဂတ်မှာသိစိတ်ဖိပြီးကအဲကျွန်တော်တို့တွေပါတကူပွေးယူခဲ့တဲ့ခါလေးတော့ရခိုင်ပြည်အမျိုးသားတွေဝါဒအနေနဲ့နေပြီးကစာတန်ပြုစုခဲ့ပါလို့အင်နေရာမှာလေးစားစွာဘန်ကရလိုပါတယ်ဆိုကကျွန်တော်တို့တွေအမျိုးသားတွေဝါဒဆိုကရခိုင်ပြည်အမျိုးသားတွေဝါဒမှာဇာတိပါလဲဆိုအမျိုးသားတွေဝါဒအမျိုးသားတွေဝါဒဆိုတာခိုက်တိုက်ကဘာဤစံပရဝါဒဖိုက်ပါတယ်အမျိုးသားတွေဝါဒရဲ့ လူမျိုးသမီးအာအာ pride တွေပိုင်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတခုအာအာလေး pride ပါတယ်ခိုက်တိုက်ကပိုင်အာအာဒီမလျာအမျိုးသားတွေဝါဒကောင် pride ပေါ်လာပါတယ်မျိုးသားတွေဝါဒတွေစိုးစိုးကကျွန်တော်တို့ကပိုင်1989ခုဖရန်ဆိုင်တော်လည်းကအစားပြုပြီးဖန်ပဖန်ပိုခရလို့ပါမောက်ကဟန်စကလည်းဆုခပါတယ်အမျိုးသားတွေဝါဒမှာအမျိုးသားတွေဆိုသောစကားနဲ့ဝါဒဆိုသောစကားနှစ်ခုပေါင်းပါပါတယ်အမျိုးသားတွေဆိုရမှာလူမျိုးတစ်မျိုးမျိုးဤ မောက်ရှာရှိနေခေါင်းညလူမျိုးဤအရိအရာကိစ္စအဝါဝါတွေအမျိုးသားတွေဖိုက်ပါတယ်စားရသောက်ရဒူရသူရကျဲမာရစီးပွားရအလုံးပေါင်းပါတယ်ရန်ကအမျိုးသားတွေဝါဒဆိုစွာရခိုင်ပြည်ဟိလူမျိုးတိနယွန်အရိကိစ္စကိုမောက်ရှာပေါင်းဝင်နေပါတယ်ဝါဒဆိုစွာကလူမျိုးရှိနေငယ်ယွန်လူမျိုးဤဝါဒတရဲတီလေလုံးဝဥသုံနေနေရပါဘူးရန်ဝါဒမှာရန်ဝါဒဟိနေရဖို့ဝါဒဒီပေါင်းလေအမျိုးသားတွေဝါဒဖိုက်ပါတယ် ခိုက်တိုက်ကဘာကြီးမရေပုံပြောင်းလဲမှုသို့မဟုတ်နိုင်ငံတိုက်တိပိုထွန်းလာမှုဆိုလေမော်လျောဘနိကအရှိတီမိုရိုအဲအခရမှာနိုင်ငံတိုက်တိပိုထွန်းလာဆိုလေရောကျွန်တော်တို့လာထမှာအဲဆိုအမျိုးသားရဲ့ဝါဒကိုဖိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တိတိကြကြကိုအဲနေပြီးကသုံးသက်တောင်ပြလို့ပါတယ်ရခိုင်ပြည်အမျိုးသားရဲ့ဝါဒမှာရခိုင်ပြည်ဟူစီ၎င်းအမျိုးသားရဲ့ဝါဒဟူစီ၎င်းအခေခံတရားသုံးရဲပောင်ဝင်နေပါတယ်မြောက်ရှတိကနေဘက်တိုက်ရခိုင်ဆိုဒီမှာ ဝဒီလေးထဲမှာနေတဲ့ရခိုင်သတ္တိအနိုင်နိုင်ငံရောက်နေခဲ့တဲ့ရခိုင်သတ္တိနဲ့ရခိုင်မိဖနပါကမွင့်ဖွာလာတဲ့လူတိကိုရညွှန်းလိုပါတယ်။နေပိုင်းတိုင်းရခိုင်အမျိုးသားရဲ့ဝါဒဆိုစွာရခိုင်လူမျိုးတို့ဤလူမျိုးတွေကိုအခရိခံတဲ့ဝါဒဖိုက်ပါတယ်။နေပိုင်းသုံးရခိုင်ပြည်အမျိုးသားရဲ့ဝါဒဆိုစွာရခိုင်ပြည်အတွန်းမိန်တော်နေထိုင်နေခဲ့တဲ့မရိုဒိုင်နာလွန်ကေခမွီမရိုသာအဲပါဝင်တဲ့လူမျိုးအသီးသီးပါဝင်တဲ့တနိုင်ငံလုံးရခိုင်နဲ့ရခိုင်မြို့နယ်စုတိကိုညွှန်းဆိုထားတဲ့ ရခိုင်အမျိုးသားတွေဝါဒတာဖိုက်ပါတယ်ရန်ကောင်ကျွန်တော်တို့တွေရခိုင်ပြည်လုံးအဲကျွန်တော်တို့တွေဒီရခိုင်အမျိုးသားတွေဝါဒကိုအရာထက်ပြီးကစီးရပေါ်ပါမယ်ရပိတ်ဆိုကရခိုင်ပြည်တော့မိန်သားနေထိုင်ခဲ့မိန်သားနေထိုင်ခဲ့တဲ့လူမျိုးအသီးသီးမှာရခိုင်လူမျိုးဒီသားလျောင်းအဓိကပန္ဒာနာကြတဲ့လူမျိုးအစုဝေးဖိုက်တဲ့အတွက်နဲ့လူဦးရေရများတဲ့အတွက်နဲ့ရခိုင်အမျိုးသားတွေဝါဒရခိုင်အမျိုးသားတွေဝါဒဆိုပြီးကဖောင်းဆိုစွာကပိုလိုဖန်တော့ပါဘူး ရခိုင်နဲ့ရခိုင်မျိုးနေစုဝါဒလို့မကိုပဲရခိုင်အမျိုးသားရဲ့ဝါဒစူဇာလင်ကရခိုင်နဲ့ရခိုင်မျိုးနေစုအလုံးကိုထောင်ဟဲစီရညီကိုအဲရောရှာတပွဲရောဖဲနှလုံးသွေးတွေကသိမ့်ကြုံပြီးကညီကိုအရောတုံတုံဆန်းလို့ဖို့ပြလိုက်တယ်လို့တဖို့တဘာဝအရရခိုင်မျိုးအမျိုးသားရဲ့ဝါဒလို့မဲ့ယူစီဆောင်ပါတယ်ဆိုကြကျွန်တော်တို့အမျိုးသားရဲ့ဝါဒတွေနိုင်ငံရှိုက်ဆိုင်ကိုဖိုက်ပေါ်စီပါတယ်အမျိုးသားရဲ့ဝါဒတွေအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုဖိုက်ထွန်းစီပါတယ် အမျိုးသားတွေဝါဒတွေလူမျိုးကုန်တိုက်ခါကိုမရမာတွေကိုရညွှန်းပါတယ်အမျိုးသားတွေဝါဒတွေမျိုးဆိုင်ဆိုင်တဲ့ရာဖိုက်ပါတယ်အမျိုးသားတွေဝါဒတွေရူရာဒလိထုံးတဲ့ဆိုင်လာထိုင်သိရင်ဒီဖိုက်ပါတယ်တချို့တချို့နေရာဒီမှာအဲကျွန်တော်တို့ Facebook ကွန်မြူနတီလူမှုကွန်မြူနတီစာမျက်နှာဒီမှာမရပါတယ်နဲကာဆိုဒီဟိုတခရောင်းဆိုဆိုဒီအဘုရှိပခန်းအဲတခရောင်းတင်ဒီကိုတချို့အဲနာမလေးအရှိဒီခုခဲလူငယ်ဒီ အဲရုရှားမှာရုရှားတပ်တွေနဲ့ကားတွေဒလိစရိုက်တွေကိုအဲဒီဆိုတဲ့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။နိုဘာလုံးဝမှားပါတယ်။ဒါကြောင့် culture ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုနဲ့လုံးဝကိုအမျိုးသားရဲ့ဝါဒထဲမှာပါတယ်တော့နဲ့ကားကနဲ့တောင်တောင်ချောင်းကိုပေါင်းရီကိုအပန်ကိုရီကိုကျွန်တော်တို့ဆိုတာခြေရဝါဒဗုဒ္ဓဝါဒကသွေဖီလာတွေအရာမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ပုံမဖို့ပဲအခြားဆိုအမျိုးသားရဲ့ဝါဒချင်းမှာရခိုင်ရိုးမင်းရိုးဖလာဆလာတွေယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုအနေနဲ့ရောချူတောင်းကမလို့ဖို့ ညောရှူတောင်းကအဲကူညီဖို့ကေရီဝါဒတိကိုကေရီတဖို့တာတေးတင်စွာတိကိုဝေပလိုက်ပါလို့အင်နရာကကျွန်တော်ဆာလာဘရီကတောင်းမယ်တောင်းပရလိုပါတယ်အမျိုးသားရဲ့ဝါဒမှာအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါဝင်ပါတယ်အမျိုးသားရဲ့ဝါဒတွေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးကိုလည်းလုံးဝဥတည်ပါတယ်ဆိုအမျိုးသားရေးညီညွတ်ရေးအဲကျွန်တော်အထက်ကတံပရလာရဲ့အရှာတခြားစီတခြားစီကိုဒီကနေ့အတိတ်ပဲဖော်ဆိုဖို့ဆိုတော့ကောင်းကောင်းကျင်းတစုံပိုင်းဖိုက်ပါဘူးမြန်တော့အဲ တခုကိုပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါမယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအေးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုကဇာပါလေစာပိတ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရပါဘူးလေဆိုကကျွန်တော်တို့မှအမျိုးသားရဲ့မညီညွတ်မှုရှိနေပါလားဆိုရအဲတွေးစရာတိစဉ်းစားစရာတိအများကြီးပါဝင်လာဟုတ်ပါတယ်အမဲအမဲမောကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံထိမှာဗမာနေရှိသည့်ကျူကျူမှုန်ကောက်နိုင်ပေါင်း90တိအဲဖာစာပါလာအဲမာဆာလာရာဝတာနာဝတာနာအဖာအဲ NLD စာကာစာခိုင်အဆာဆာနိုင်ပေါခွန်နိုင်စီဖြီကိုကျွန်တော်တို့အမျိုးသားရဲ့ဝါဒကျွန်တော်တို့မှမလွှဲမိုးနိုင်ကအမျိုးသားရဲ့ဝါဒမရှိခလို့ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ရှောင်းပိုင်နိုင်ရဖိရှာပိုင်ဖိရလောက်ရှာပိုင်လောက်တဲ့ဖိရှာပိုင်ဖိရစေရုံးတွေတော့မကနောက်ဆုံးကဇာပိုင်လောက်ပွဲလေးဆိုရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့ပညာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတိကိုဗမာနေရှိတိကဗမာအမျိုးသားရဲ့ဝါဒအုပ်ကိုဆွေးခေါ်ထားပါတယ်။ဟိုနေ့ကျွန်တော်တို့ပြပနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ပညာခိုက်ပညာအတင့်ပညာတဲထားတဲ့လူတချို့ပေါ့လေရောအေးဗမာအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအတွက်ကျွန်တော်ရခိုင်လူမျိုးတွေကိုနေပေါင်းစုံနဲ့အသုံးချဖို့ဆွေးခွန်နေစွာဒီ post နဲ့ page တီထောင်ပြီးကလုံနေစွာဒီကိုကျွန်တော်မှာတယ်ဆိုရင်အထက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအရသာစကားနဲ့ propose ဆိုကသွေးနှိုးစီမံကိန်းတရဲလေးရောက်ခမန်လင်းပါဝင်နေပါတယ်သွေးနှိုးစီမံကိန်းဆိုဒီမှာကျွန်တော်သမိန်ကိုအဲဗမာနေရှိရုံနဲ့သွေးရိုးပလိုက်ဆိုဒီကျွန်တော် သားကိုဗမာမရှိတယောက်နဲ့လောက်ပလိုက်ဆိုဒီကျွန်တော်ကဘိုင်နမ်တက်ပြီးကတယောက်တစုံတယောက်ကိုစောကနေဆိုတော့ဟုတ်ပါအဲဆိုအမျိုးသားရဲ့ဝါဒချင်းမှာအရိတကြီးကျွန်တော်စဉ်းစားရဖို့ကာကွယ်ရဖို့သုတေသနလုပ်ရဖို့ဆန်းစစ်ရဖို့လေ့လာရဖို့ကိစ္စတည်းပေါင်းဝင်နေပါတယ်ရန်ပိုင်စုကကျွန်တော်တို့အချောင်းကိုအာဏာဒုသမလွှဲမှုပဲဥပမာကျွန်တော်တို့ရခိုင်သားတယောက်ကလူမျိုးခါတယောက်နဲ့ရှိုက်တဲ့ညီဆိုပေါ့တိချွန်တဲ့သူ့ပေါ်နေပြီးမန်မပါဖို့နေ နေ့တနေ့နေ့နဲ့သူနဲ့ပဲသက်တဲ့အဖိုင်ဝန်ကအမျိုးသားတွေဝါဒရပြန်လို့ဆွေးခုဖို့ဆိုကေကျွန်တော်တို့နေရှိတီအဲနေပရိယအရကျွန်တော်တို့လူမျိုးတူကိုနိုင်ထဆော်တီကပြန်လေလွဲကောင်းလာဖို့လို့ကျွန်တော်ကတော့ဘုံကြပါရဆိုကေအမျိုးသားတွေဝါဒဆိုတာနောက်ဆုံးခါကျွန်တော်တို့ကနေ့ ULA ကဘိုလ်ရှောတို့ထုတ်ထားရခိတလင်းဆိုင်နဲ့လုံးဝကိုဒူလာပါရကျွန်တော်တို့အမျိုးသားတွေဝါဒကိုဆိုပဲဖွင့်ဆိုလို့အမျိုးသားတွေဝါဒဆိုဆိုရကိုကံကြမ္မာကိုဖန်တီခွန် ရာလုံမှုရာ Friday လို့ဖော်ဆိုထားပါတယ်ဆိုကေအရမရာခိတလန်စင်နဲ့လုံဝါကိုတုံနေပါတယ်ဆိုလိုဆိုကဆိုကအမျိုးသားရဲ့ဝါဒတွေအမျိုးသားရန်သူတိကိုတိုက်ခိုက်တယ်ဖိုက်ပါတယ်အမျိုးသားရဲ့ဝါဒဆိုတာအမျိုးသားရဲ့ရန်သူတိကိုလုံဝါကိုတိုက်ခိုက်ပလိုက်တာပေါ့ရပါ့အဲတိုက်ခိုက်ပလိုက်ဖို့ဆိုဒီမှာစာပေအရာအတွေ့ခိုအရာလာနာအရာလူဥရအရာစီပေါ်ရအရာကျွန်တော်တို့နေပေါင်းဘာသာရအရာနေပေါင်းစုံနဲ့တိုက်ခိုက်ရပါဘူး အမျိုးသားရဲ့ဝါဒကိုအကောင့်တွေဖို့ဖို့အတွက်အမျိုးသားတရဲလေးလုံဝါကိုလွဲပါဖို့အမျိုးသားတရဲထိုက်ထွင်မှုအတွက်ကာကြီးနေမင်းနေနမိုက်တခုအတွက်မှစူးစိနေထိုင်ရပါဖို့ခောက်ခွေတူညီတွေသွေးရှောင်းအမျိုးဆန့်ဝင်မှုတွေရှိရပါဖို့ငါငယ်ဘာသာစကားယဉ်ကျေးမှုဆန့်ဝင်မှုဟုတ်တော်တိပေါဝင်ဖို့လိုပါတယ်ဒီကငါတူညီတွေသမိုင်းနောက်ခံတိဟင်းတွေဟင်းဖို့လိုပါတယ်ဆိုလိုစောကကျွန်တော်တို့အဲတူညီတွေသမိုင်းနောက်ခံဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်နဲ့ရခိုင်မျိုးနွယ်စုတိမှာတူညီတဲ့သမိုင်းနောက်ပိုင်းတွေရှိပါတယ်။အဲကြောင့်ကိုရညလို့ဆိုဖိုက်ပါတယ်။စားလုံးတူညီနှိစက်တွေစီးပွားရေးလေးရှိဖို့လိုပါတယ်။စားလိန်တူညီနှိစက်တွေအုပ်စိုးရေးစနစ်တစ်ခုကိုလိုလောကောင်တီဖိုက်ပါတယ်။ဝင်ကနေပြီး ULAA ကအဲတူညီနှိစက်နေအုပ်စိုးရေးစနစ်တစ်ခုကိုလုံးဝလက်တွေ့အကောင့်ပဲပုံစံဆိုတဲ့ကိုအာရာဝန်တာမဟာပါရဲ့ညပိုင်းအုပ်စိုးရေးမန်တိုင်ကိုနေပြီး ULAA ကဘိုလ်စိုးရကပုံဖော်နေဆိုတဲ့ကိုခိုင်ပြည်သူတရဲလုံးအနေနဲ့ ရခိုင်နိုင်ငံတို့သူနိုင်ငံသားကြီးအနေနဲ့လုံးဝကိုနေပြီးကကျွန်တော်တို့အဲအကူအညီပြီးပြီးကအဲအာဂရိုမန်တာပါဝန်ဆောင်ရွက်ဖို့လေကျွန်တော်အင်ဒရာကလေဆာလေဆာဆိုတာတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အင်ဒရာကလေဆာဆိုတာတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုကေပြောကျွန်တော်တို့သူညီတွေစိတ်ကူးစိတ်သက်နဲ့အတွေးကိုတီလေးရှိထွန်းလေးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရပိုင်အမျိုးသားတွေလက္ခဏာအရဲရဲတိနဲ့ပြစ်စုံမလာရန်နေမနေနေမဲ့အတော့မှစူးစိနေထိုင်ဖို့ သူညီတွေသွေးချောင်းဆောင်းနေမှုရှိဖို့ရခိုင်တို့တွေကလဒန်လေမရိုမိုင်းဝမ်တို့ဝန်ရောက်ပြီးတိုက်ပြင်နေမယ်ထူထောင်ထားခဲ့ဆိုတဲ့မာရီယူမ BC 3325ခုကမှစားတောင်လို့ဖိုက်ပါတယ်ဆိုကေအင်းနေမရတို့ဝန်ရောက်လာတယ်တမိုင်းပညာရှင်တီအဆိုတီကိုကျွန်တော်တို့ပြဖို့ဆိုကေမွန်ဂိုလိုက်တီအန်ဒိုအာရီယန်တီတိဘက်တို့ဘာမန်တီအသုတ်အသုတ်ဝန်ရောက်ပြီးသွေးနှိုးလာဆိုတာဟင်ခါကလေးတို့အေကလဒန်လေမရိုမိုင်းဝမ်တို့နဲ့ရိုမာတောင်အနောက်ဘက် ဒေသမှာနေထိုင်နေလူတိကတို့ကလုံးဝရခိုင်တူဝန်အာရီယရီဖိုက်တယ်ဆိုကိုတစုံတူကငါရှာထုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုလိန်လို့ဝါလို့ရဖို့မဟုတ်လို့ကျွန်တော်တံပရလိုပါတယ်အဲတချို့ကရမထိုအဖို့တိရခိုင်မများဖိုက်တယ်ရခိုင်ပြည်မန်တီမဟုတ်ဆိုပါတယ်ဆိုဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့ကိုနေပြီးဆိုလို့ဆိုကြအဲရတော့ဆိုတကတပ်ဖို့တိရှိပါတယ်ရပိုက်ဆိုတကတာရဖို့ဆိုကြရခိုင်ရာဇဝင်တိအဆူကိုစေးစုံစုံစုံနေပြီးညင်ညင် လေလာရခာသာမွန်တီလေးတို့၎င်းသာမွန်ဖရာတီ၎င်းမရိုမွန်တီ၎င်းမရိုမွန်ဖရာတီလေး၎င်းပဝံအုပ်စုပရိကအမျိုးသားတရက်ဖွေးစီခါကောင်ကိုလေထန်ရှားရီအမျိုးသားနိုင်ငံတခုထူထောင်ခရဲဆိုလေလာတွေ့ကျွန်တော်တို့ဝနိကအရှတိကိုအဲဝန်ခံကိုဝန်ခံရပါဘူးသသရခိုင်တခုတည်းမဟုတ်ပါဒီပါရခိုင်သားမရိုတီတူညီတဲ့တမိုင်းရှိရင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်နဲ့ရခိုင်မျိုးတွေစုက လို့သဲမဲ့တယ်လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ဆိုအင်ရမဘာသာစကားယဉ်ကျေးမှုဆန်ရခရန်ဆိုနှိမ့်ဆက်တဲ့ကိုယ်ကမှုရှိခရန်ဆိုရောကလဒန်လီမရိုနာနေပြီးကရိုမအနောက်ခရန်နဲ့လူပြီးဆိုဒေတီယာအဖရဘာသာစကားအမှုအခရန်တော်လီသန်အနည်းငယ်ကိုယ်ပြကလေးတို့ယဉ်ကျေးမှုဝယ်ဆဆောင်ရမှုရိုရာတလေးထုံတန်ပြီးဆိုအထူးကိုယ်ကိုယ်ပြီးကတခါဖိုက်နေဆိုလုံးဝကိုမတွေ့ရပါအတူတူကိုဖိုက်နေဗုဒ္ဓဘာသာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဒီပံ ပွမ်မဘာသာတရဖရိကေနဲကိုဝေမုံနေတဲ့ရွာတဲ့ရခိုင်အစသားမလို့အဆုံးကွေပရခရဏမှုလည်းမရှိပါနေပုံစုံနဲ့တော့ကရူရိုက်ညီချင်းမှုဒလေအနေနဲ့ရှိခဲ့ပါတယ်စိုက်တွေမရဦးကရကလနေမရိုက်လေးမျိုးဆောင်ပြတိနဲကိုဝေမုံဟင်းစော်ဒီကိုကျွန်တော်တို့မြို့သားဝါဒကလေးလာဆန်းတဲ့တိကတွေးရပါတယ်ဆိုကေဆိုရင်သူညီရဲ့တမိုင်းနောက်ခံရှိတဲ့အထက်ကဆုခရမာရီယုမ BC 3325ခု၌နန္တတေခါ မြန်မာပြည်အဓိကအာအရီရိုးရိုးကျွန်တော်ရခိုင်တမျိုးသားလုံးမဟုတ်ပေရခိုင်ပြည်နဲ့ရခိုင်မျိုးနွယ်စုဝန်တီဖိုက်တွေဒါမလို့ခမင်းဆိုကြရပိုင်လူမျိုးတီရန်အာတီလည်းပါဝင်ခါပါတယ်ရန်မော်တီအမိန့်တီအင်တာမာရီယူဒါအမျိုးသမီးဖိုက်တယ်လို့ခမိုင်းကဆိုပါတယ်ရန်မိဖရတွေမလို့အမျိုးသမီးရပိုင်ဘီဆိုပြီးကလေးခွန်ဆူစွာတီရှိရောဒီအစာအုပ်ရခိုင်ရာဇဝင်သမိုင်းနောက်ခံတူညီနေမှုကိုညွှန်ဆိုထောက်ခံဖိုက်ပါတယ်နောက်မှာ အမရဒူပေဖရူမလိုလူမျိုးတိဂရေဖူဇော်နန်တာခါဆိုတဲ့ရှိပါတယ်သူညီတွေသမိုင်းနောက်ခရန်ဆန်နေမှုတိကလေးကျွေးရပါတယ်ဒီသူညီတွေစီးပွားရေးရှိခွန်ကလနန်လင်မရမိုင်ဝမ်ရိုမတောင်အနောက်ဘင်္ဂလားကိုအရိပါနေရခိုင်မျိုးနွယ်စုလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအဓိကအဖရန်ကိုင်းကျွန်းလေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်တွေ့ရပါတယ်တငါငါဖက်နဲ့လုံလူတွေလုံလူခက်တွေလုပ်ငန်းတွေလိုက်ပေါင်းစိုက်တွန်းနဲ့ခရမီဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးရေးကျွေးနာကရငါတရိုက်ဆင်မှုမျိုးစသည်တို့ကိုလေလောက်ကင်ပြီးကအသားမွေး ဝမ်းလောက်ခဆိုတဲ့ကိုတွေ့ရပါတယ်ရချန်နယ်ဖိုင်လို့တူညီတွေအသားမဲဝမ်းကြောင်းစီးပွားရေးစနိုက်ကိုလေဖိုပရာဆိုဖိုက်ပါတယ်တူညီနိစတဲ့အုပ်စိုးရေးစနိုက်တခုလိုလာခရောင်းအထာကပရဆုခရသမိုင်းဆိုင်ရာအရှာလာတိဆိုတာတာဥဆံမဲပတိတရိုက်ခိုက်ကမြောက်ခိုက်အခါအလျောက်တူညီသောအုပ်စိုးရေးစနိုက်တိကိုလိုလာရှောင်းကိုပရဆုဆိုတာဖိုက်ပါတယ်ဆိုခဲ့ဆိုခဲ့လာရှိကျွန်တော်တို့ဒီအမြတ်မကရာကောင်ခိုက်တိမှာလို့ရာတာညာအမဲတိတွေဖာစာပါလောက်ကိုကျူလွယ်ကျူလွန်ပြီးမင်းအနိုင်ရာခပါတယ် ALD ဘောင်လျံမာဆာလာပါတီနာတကေ NLD ပါတီကိုကျွလင်ပြီးကမင်းအမိုင်ရခပဲရခိုင်မျိုးသားတိုးတက်ပါတီရခိုင်အမျိုးသားတိုးတက်ပါတီဖိုက်တဲ့ RNDB ပါတီတဲ့ရန်ဖက်ကိုကျွလင်လို့မင်းအနိုင်ရခရပိုက်ကျွန်တော်တို့မကရာခေါင်ကားလေးတော့ NLD အစိုးရလာထမှာ NLD ပါတီကိုကျွလင်ပြီးက AMP ပါတီကလုံးဝကိုမင်းပြတ်သက်အနိုင်ရခရတာတကားတိဆိုလုံးဝသမိုင်းတွန်ရဖရတီဖိုက်ပါလေလိန်လို့ဝါလို့မရတဲ့ ရခိုင်တစ်မျိုးသားလုံး၏စေရုံညဉ့်ညွတ်မှုပဲ့နိုင်ကိုဖော်ပြထားတဲ့တာတကတိဖိုက်ပါတယ်ဆိုရရှိတဲ့ကိုတချို့ကညပဲမမလွန်ပေးနဲ့ဟိုပါတီဒီပါတီစိုက်ဝင်ကွေးစွာတီတိုက်ခိုက်စွာတီကိုဝဲနေစရာအဲ့ရပါတယ်အရှမ်းဒီကောင်လေးကအမျိုးသားရဲ့လက္ခဏာကိုပြောက်ဖို့အလုပ်ဒီဖိုက်တယ်အမျိုးသားအချို့စီးပွားကိုထိခိုက်စွာတီဖိုက်တယ်အမျိုးသားစေလုံးမှုတီကိုလုံးဝကိုထိခိုက်ရရှာတီကျွန်တော်တို့ယူဆသမ်းပါတယ်ဒီပဲတူညီတွေစိုက်ကူးစိုက်တဲ့နဲ့တွေ့ခုမှုရှိတယ်စိုက်ကူးစိုက်တဲ့နဲ့တွေ့ခုတီးရခိုင်လူဖွဲ့စည်းကို တေထောင်ရီကာလကမောင်ဂနိတိအထောင်ရှာဖိုင်းနေစောကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။တမန်ယူကာလမှာကလနယ်လင်မရိုမိုင်ဝရိုမာအနောက်ခရက်ဘင်္ဂလားပန်လေကိုအရှေ့ဘက်မှာဟင်းရီအင်းနေရာတိမှာဂျိုင်မရုံရီမေအနင်ထရစကေတပွေရှိဂျိုင်မရုံရီဆိုကလေးတော့အဲညောနေရာကိုအသုတ်ပြီးတသုတ်ဝန်ရောက်ပြီးအခြေထားပြီးမရပရနိုင်ငံထူထောင်ခါစော်တီကိုအမြဲကြီးတွေ့ရပါတယ်လာဝဲလာရကိုစုကုမလို့တေဆိုရပိုင်ကျွန်တော်တို့အဲ တောင်ကုန်းလောင်ကရနိုင်စရာအစရှိတယ်အမိုင်းအထောက်ထောက်ကိုခရစ်ကေရနေတာမှာတူညီတဲ့စီးပွားရေးဒီကိုလက်ခံခါရလို့ဖိုက်တယ်လို့ကောက်ရှာရှာလို့ရပါတယ်ဆိုကေအဲနောက်အဲရှာမနေပြီကမှာပရိုမဖရိုက်တခုထေရဘောဇောကတရှင်ခိုက်အရှင်မနေမလူစွာဒီအခရပုတွေပဒေသရိုက်ခိုက်ဒီမှာဖန်ပရိုတိုတာဖို့ကျွမ်းကူကူတွေကျွမ်းဒီကိုဖဲကျွမ်းဒီကိုတားပြီးရပြီဆိုတော့ရှိခပါတယ်ဆိုကေအပေါင်းဝနေရှိနေပေရှိထောင်ခရနေပေဒီကိုရှိထောင်ခရတဲ့ရှိပါတယ် ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိမိတို့အာအကိုခိုင်မာဖို့အတွက်စိုက်ကူးလေးဟင်းခါခဲ့ပါတယ်ညပိုင်မြန်မာကာလဗမာနိုင်ငံရဲ့သမတိဆိုတာမသိမမနာညပိုင်စွာတိကိုမသိမမနာခါခါမှနေပြီဖာဆက်ဂျပန်တိကိုရခိုင်တို့ဆိုတာတိုလန်တိုက်ထိုးရဖို့ဆိုပြီးတူညီအတွေ့အကြုံတွေရှိပါတယ်ညတော့ရခိုင်ပြည်မှာသူတို့မဲလာ29ရမြန်မာနိုင်ငံမှာတိုလန်နေမကြခံကောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်မှာဖာဆက်ဂျပန်တိကိုရခိုင်ပြည်ကအဘရိပိုင်မောင်းထုတ်ပလိုက်တယ်အမိုင်းတိကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ပြရပါတယ် ဆိုရင်ဒီအိန္ဒြာမနေပြီအရာကျွန်တော်တို့ကိုဘာသာရေးအရာတခါဘာသာဒီနဲ့ရန်တိတ်စွာဒီအခါဘာသာဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပฏิပတ်ကဖိုက်အောင်သွေးထိုးလုံဆိုစွာဒီကိုကျွန်တော်အများကြီးကြည့်ရပါတယ်ဆိုရင်တော့လည်းဇာလူကမှဇလောက်ပွန်ဆိုးဆိုးအဲကျွန်တော်တို့အမျိုးသားရဲ့ဝါဒကိုအဲအလောင်းနာပဲယာယီရဲနာပြီကကျွန်တော်တို့ဒီတူညီစီးပွားရေးပထဝီရှိရေးတူညီရင်ချင်းမှုဒလေးစရိုက်တိရှိရေး စကားလီတဲ့တဖိရှိကိုယ်ကလေးတို့ရခိုင်စွာတခိုင်တဲ့ fight တွေရခိုင်တမျိုးသားလုံးစွာစေလုံးညင်ရွဲတွေကိုလုံးဝကိုတိဆောက်ရပါဖို့ကျွန်တော်တို့မှာအကူရတွေအဲယုံကြည်ရတဲ့ ULA လေးခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေပြ fight တဲ့တော့နဲ့ကျွန်တော်တို့တမျိုးသားလုံးစီညံခတဲ့လူမျိုးတိမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တိစီတစုံတခိုက်တခုမှလည်းညံစွာမရှိတိုးတိုးနင်းတော့မှအဲစင်ရင်းနေနေအမဲတိနေတာလူတွေတော့နဲ့ကိုယ်ပြခါဆိုပြီးရှိရဲ့ ကျွန်တော်တို့ဇာနိဇာရှိမှာဇာတိတကောမှာတော့လူမှုတွေလောက်ဖလားစီးပွားတွေလောက်ဖလားအမျိုးသားကာကွယ်ရေးလောက်ဖလားဇာကိုလောက်လောက်ဒုထတိညင်ရွယ်စတိကိုမနာရပိုင်းအနာခဲမှာလေဆိုအပိုင်ညင်ရွယ်ပြီးကပုံစီခဲ့ဖို့ဆိုခဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ ULA ကမိုးရှုံးတို့ quick growth နဲ့ slogan ရခိတ dream ဆိုရင်ရခိုင်အင်မဆိုကျွန်တော်တို့အမြတ်မကအမှန်ပေါ်မလာဖို့ဖိုက်ပါလေဒါပုဆိုကျွန်တော်တို့မှာ marine bow marine out ကာယံဇာတာတိလူမျိုးနိုင်ငံနဲ့မတူတဲ့ ထူးခတ်တဲ့တယင်ဇာတ်တွေကိုကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။အဲအယောင်အတိုက်ကလေးတို့ကျွန်တော်တို့သမဲပညာရှင်တိဘိတုကပညာရှင်တိထွန်းကခရသာမညာရှိလူမျိုးမဟုတ်ပါတူဝော်ရအာရီယန်လူမျိုးတိဖိုက်ပါရပြန်တော့ကိုစော့ကိုအဲအောက်ကြရလူမျိုးမတို့ဆိုကျွင်ဖိုက်နေတယ်လူမျိုးမတို့ဆိုလူမျိုးနိုင်ငံတကာဘောက်မှာလောက်ပြီးစားလုံးအလောက်လူကြီးမှာလုံနေရကလေးတော့အဲကဘာဂရိမာနေပြီးကအဲ အမတရာဇဝန်သမိုင်းမှာထန်ရှားခါရီအဲဝိတိဟရိရှံဘရာမှာရှိခါရီစိုက်သူဂရိမဟောသတာသုခမီပညာရှိတောင်ကအခင်းနေမကောင်းရခါအိုထိန်သေးဘောက်ကိုလာပြီးကအိုလောက်ရပါတယ်အိုထိန်သေးဆိုတော့ကအခုခိုင်လူငယ်တီအဲတိဖို့မဟုတ်ပါဗျာကျွန်တော်တပည့်ချစ်ဖို့ပါအိုထိန်သေးဆိုတော့ကျုံတီကိုနေပြီးကချွဲကျုံအစွန်တီကိုအထက်ထက်လာနာနေပြီးကအောက်မှာနေပြီးကပဲနွားဂါရီစာတိပဲတခုနဲ့လေးရပါတယ်အိုကိုလှုပ်ဆိုရိုးရိုးမင်းအိုတီကိုလှုပ်တယ် 24နာရီအိုထင်းသေးဆိုတခန်တလုံးကြုံလူနေပါတယ်လာကိုနေပြီးရညောဒီဘက်ကနေပြီးနွားနဲ့လေပြီးရိုနမှုန်ထဆိုထေကညစာတိကပဲရှူအိုတီကိုပုံစံကောင်းရပါတယ်စားရတဲ့ထမလေးကြုံလူလူနဲ့ဆိုကေလောကမှာအလောက်ကရန်သမားထင်းမှာအိုထင်းသေးဆိုလုံးဝကွယ်ပဲအောက်ကြနောက်ကြအပံပဲအခန်းဆုံးအလုံးသမားလို့ပညာရှင်တိကတန်ဆခပါတယ်ဟိုစိုက်လူကြီးမဟုတ်တာသုခိမင်းတောင်ဝနေမိကေအိုထင်းတဲ့ဘဝနဲ့ကြောက်လူလူနဲ့ ဓမ္မစာခါရတွေပြန်တတ်ရှိတော့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နိုင်ငံတကာမှာရောက်နေကလေးဆိုလုံးဝစိုက်တဲ့မကြပဲရောက်တဲ့နိုင်ငံကကိုအမျိုးတီလာနထာနာကိုစောင်းထိနိုင်ပြီကြီးအမျိုးသားတွေလက္ခဏာတိကိုပြောပြရအောင်စိုးစောကကျွန်တော်တို့ပုခါရဲ့အမျိုးသားတွေဝါဒရာခိတလန့်စိန်နောက်ကိုလိုက်ပြီးကရခိုင်တို့ရဲ့အိမ်မကိုစားပြီးကမပြီးကအာရခနိုင်ငံကိုပြန်လေထူထောင်ခဲ့မယ်လို့တို့ကောင်ရအဖို့ဆောင်ရေးရှိုင်းမာတာအပိုင်းတိုက်ကိုကေလောင်းနာမဲ့ရဲနာခွန်ကူပါ ကျွန်တော်တို့အဲ AKTB ကစားပြီးကကျွန်တော်တို့ကိုအရှင်ပြဖို့ဆိုပြီး position ဆိုင်မှာတဲ့နိုင်3 4 5ကစေတရာကိုထိကျွန်တော်တို့အဲအသာဟောင်းနေသမ ्या ကာလာပဲလုံးကိုရခိုင်မျိုးသားတွေဝါဒရခိုင်အမျိုးသားအချို့စီးပွားဒီကိုပိုပရိုတံပရာလာဖို့ဖိုက်ပါတယ်ဆိုအကောင်ကို program ရနေငူလျှောက်ပါတယ်ရခိုင်နိုင်ငံတို့နိုင်ငံတို့ကအပေါင်းအလုံး flyer အရှင်ပြီးကရခိုင်နိုင်ငံတို့အိမ်မကိုစားလို့မနိုင်ခဲ့ပါဘူးလို့ဆူတောင်း မိုက်တာပို့ထားလိုက်ပါတယ်။ဒါလီဇွားပါအလုံးကျေးဇူးတောင်းပါတယ်။ AKTV